tempo. Pregunta doña Consuelo Martínez García, do Grupo Parlamentario Mixto. Bo día, presidente. Hoxe voulle falar de... Voulle... Por favor poder falar de salarios. Segundo o INE, en 2015 o salario medio galego foi de 1.775,83 euros brutos o mes coas pagas prorrateadas, fronte ao 2.026,14 de media estatal. Inda así, o 61% das persoas asalariadas galegas non chega ao salario medio. Pese a brecha salarial co Estado, os salarios galegos aumentaron un 0,4 en 2015, mentres no conxunto do Estado fixeron o 1,7 catro veces máis que en Galiza. O lixeiro aumento dos salarios compensouse coa caída de outros custes laborais, de xeito que o custo total por traballador caeu un 0,3 en Galiza, mentras medrou un 1,2 no Estado. Así, Galiza mantense como a cuarta comunidade cos salarios máis baixos. Os salarios galegos máis altos corresponden á industria un 35% máis que o sector servizos, 2.247 euros fronte a 1.658 pero o 31% dos asalariados galegos tivo salarios inferiores aos 6.800 euros anuais. Para a mocidade que se incorpora ao mercado laboral, os salarios son inferiores aos 15.000 euros anuais. Neste grupo de idade, as tasas de temporalidade sitúanse por riba do 60%, independentemente do nivel de preparación. O único grupo de traballadores que medran Galiza é daqueles que cobran menos da mitade do salario mínimo interprofesional, representando o 18,4 dos asalariados galegos fronte ao 14,5 que representaban en 2009. Inda peor o teñen as galegas, cun salario medio un 22% inferior a dos homes. Segundo a Axencia Tributaria, as galegas percibiron de media un salario de 15.414 euros brutos o ano fronte aos 19.746 dos homes. Entre as persoas traballadoras de 26 a 35 anos, a diferencia de salario é do 16%, xa que elas cobran 12.419 euros o ano polos 14.791 deles. É dicir, estamos falando desa franxa de idade, 26 a 35 anos, donde a xente decide ter fillos. É difícil proporse ter fillos con un salario de 12.419 euros. Nove de cada dez traballadoras galegas traballan no sector servizos e un 63% das que teñen contratos a tempo parcial aceptárono porque non consiguen un posto a xornada completa. A taxa de emprego femenino somerxido ronda o 20%. A esta situación de discriminación salarial das mulleres leva a que sexan as mulleres as que sempre se acollen as medidas de conciliación como a reducción de xornada para cuidado de fillos ou dependentes. Pero esta discriminación non se reduce á vida laboral. Cos datos de febreiro, en Galiza, a brecha nas pensións de subilación entre homes e mulleres supera o 38%. Eles cobran de media 1.024 euros, elas 634,3 euros A eles incrementaron desde o ano 2008 237 euros o mes, a elas 131. Polo tanto, lle pregunto cales son as medidas a curto, medio e longo prazo que vai tomar o goberno galego para a confluencia salarial de Galiza co Estado e a confluencia salarial entre homes e mulleres. Moitas gracias. Gracias, señora Martínez.